新日本プロレスロスインゴベルナーベスでハポン内藤哲也です2018年1月4日東京ドームでレッスルキングダム12が開催されますが皆様1.4ってどんな大会なのかご存知ですか1.4 まあ、つまり1月4日のことなんですがもう27年連続で開催されている東京ドーム大会新日本プロレスにとってもそして日本プロレス界にとっても最大のビッグイベント、まあ、僕もファン時代何度も東京ドームに通いましたよあの巨大空間で行われるプロレス試合はもちろんですが 巨大なステージそして豪華な演出の中長い花道を歩いてくるレスラーにもぜひ注目してください今回の2018年1月4日最大の注目ポイントはやはりロス・イノベルナーブレス・デ・ハポン内藤哲也でしょう皆様の目で皆様の耳で 確認しに東京ドームへお越しください新日本プロレス1.4東京ドーム大会までトランキーロあっせんなよ